DJ Char Fit, De La Cruz. lo que se me ponga. Vamos a tirar para adelante, ya que la vida se nos hace corta. Yo solo quiero que vaya bien, yo solo quiero pasarla bien. De lunes a domingo, que todo el mundo se ponga a Nadie nos avisó de lo que tenía que pasar. Y lo pilló sin preparar. Y nos pilló sin preparar. Nadie nos avisó la que tengo de festejar. De festejar. Y de bailar. Y de bailar. Yo sé que te muere gana también Pero bien prontito vendrá el momento Tú ten paciencia Ey, ey, ey, paciencia Todo lo bueno está por venir Doctor Eso nadie no lo tiene que decir Ay mami Ay mami, yo, yo, yo Ay mami Ay, reina hasta que amanezca. mueve lo reina. muevelo eh. Muévelo, reina. Muévelo, reina. Hasta que amanezca. lo reina, mueve muévelo, reina. Muévelo, reina. Muévelo, reina. Muévelo. Hasta, hasta que amanezca. Ya. Muévelo. Hasta. Ya, ya, ya. tú ten paciencia. Pero bien prontito. todo lo bueno está por venir. Todo. Y eso nadie no lo tiene que